Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Comment tu vas Julien Super et toi Très bien. Et on est ravis de vous retrouver dans cette petite vidéo sur l'algorithmique What Else. <laughs> Alors on reprend sur euh, la troisième instruction qui est le test. Euh, et euh, cette fois-ci, on va vous parler des instructions qu'on peut trouver à l'intérieur d'un test et notamment vous dévoiler qu'il est possible de placer un test dans un test. Et oui, en effet, si vous reprenez la syntaxe générale des tests qu'on vous a montré dans les vidéos précédentes, vous voyez qu'entre les accolades du si ou entre les accolades du sinon, on a placé dans la syntaxe générale le terme instruction. Ça veut dire qu'on peut tout simplement passer autant que l'on souhaite d'instructions à l'intérieur des accolades et des instructions de n'importe quelle nature, et autant que vous le souhaitez. Des instructions de n'importe quelle nature, ça veut dire soit des déclarations, des affectations de variables, des lectures-écritures, des boucles qu'on n'a pas encore vues, mais bien évidemment des tests. Ouais, et donc euh, quand on place un test dans un test, bah, il y a un mot pour ça, ça signifie qu'on est en train de réaliser des tests imbriqués. Ouais. Donc on va euh, tout de suite voir un exemple, euh, un premier exemple qui nous montre ça. Ouais, donc on va toujours reprendre notre exemple sur euh, la comparaison avec la température de l'eau et sa température d'ébullition. Donc on a à nouveau le même départ d'algorithme que dans nos vidéos précédentes. On a deux variables de type entier, TO, T ébullition. La température d'ébullition est affectée à la valeur 100, et puis la température de l'eau est saisie par l'utilisateur, comme d'habitude, en affichant un petit message pur avec l'instruction lire entre parenthèses TO, et cette fois-ci l'utilisateur saisit la valeur 42. Ouais, alors euh, donc, euh, on va faire euh, notre test et on va comparer la valeur de TO à 0. Donc ici 42 inférieur ou égal à 0, c'est un test qui va nous donner une valeur, une valeur logique, ici la valeur faux, mm. puisque 42 n'est pas inférieur ou égal à 0. On va donc ne pas exécuter les instructions qui sont dans le bloc d'instructions du si TO inférieur ou égal à 0. Donc on ne va pas réaliser l'instruction euh, écrire glace. Par contre, on va faire les instructions qui sont dans le sinon. Oui, Et dans le sinon, on tombe sur un nouveau test, un nouveau si, dans lequel on compare cette fois-ci la température d'eau avec la variable T ébullition. Donc pour savoir quelle est sa valeur, il suffit de regarder la trace. Sa valeur c'est 100 à la variable T ébullition. Ici, on compare euh, la valeur de TO et on regarde si elle est strictement inférieure à T ébullition. Et en l'occurrence, 42 est bien inférieure strictement à 100. Donc on va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du bloc si et pas celles qui sont à l'intérieur du bloc si non. Et à l'intérieur du bloc si, on trouve l'instruction écrire entre parenthèses entre guillemets puisque c'est une chaîne de caractères liquide, donc apparaît à l'écran le message liquide. Donc là, on a un algorithme ici qui, fonctionne parfaitement. Et vous noterez bien que euh, dans le deuxième si, on n'a testé que la bande supérieure. On n'a pas recomparé notre température à 0. Alors pourquoi Parce que euh, ce deuxième si, donc il est imbriqué euh, avec le premier, en l'occurrence dans la, dans la partie sinon du premier si. Donc le premier si, on nous faisait vérifier que la température était euh, éventuellement inférieure ou égale à 0. On n'était pas dans ce cas-là, donc obligatoirement le deuxième si est dans le cas où la température est supérieure à 0. Donc forcément supérieure ou égal à 0. Super strictement, parce que regardez si c'était inférieur ou égal. Tu as raison. <laughs> Euh, et euh, si on reprend sur tous nos exemples, on préfère largement cette solution-là pour des raisons de complexité. simplement, si vous reprenez l'exemple précédent, on avait trois tests les uns en dessous des autres avec euh, un, encadrement. dans, le, dans tous les cas, on était obligé de faire trois tests, les trois tests, et quatre comparaisons. Euh, puisque l'encadrement on compte déjà deux. Ici, avec cet algorithme, dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où on est avec de l'eau sous sa forme liquide ou de l'eau sous sa forme vapeur, on fait euh, deux tests et deux comparaisons, donc en termes de performance, c'est euh, vraiment meilleur. Ouais, et donc ça c'est vraiment la solution qu'on va préférer, dès lors que vous avez à comparer une valeur à, plusieurs autres valeurs, eh bien, pensez, test imbriqué, c'est toujours la, manière optimale de, réaliser cette opération. Et ça évite aussi parfois des erreurs, d'oubli. Euh, eh bien, on en a terminé avec euh, les vidéos de structure, enfin de présentation de structure sur les tests. Il nous reste une dernière petite chose à vous montrer euh, sur les tests, quelque chose où vous êtes peut-être posé la question par vous-même avec les chaînes de caractères. Donc on va voir ça tout de suite dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao Ciao